نكا نعذو نكا ذكويا ويا نعذو أخمي ذرعذو تسخض خنغبويا إجيتو إجيترو يتو يا الغنيضة وننزي شي جنو ترون خان غسفرة إزري غيتقيمي غير يرس شدة فوذي وضا أضير ويتق بينو ثذوات ثجغ ذانو نقيم نويو نقيم ذكويا ويا نويو سوري الشو تدعاخا نغبويا تتوث وانتتو رزاغ ذي ثارا ثياوان تذقطو ثم ذي مطاو ثذري نذخجو ثواجدتي مطعمة رواشو نضبطو ثوماتي مطحظة نزوا ونوف نزوا زكوية ويا نوف جعجروف خنخفاض بويا أي راجين كارن التروب ننو ذي ستيويا ريد نغنس غثان سغيو أي راجن بويا ريد نغذان نغثابو ريد نغذرجا من غاس نازو أي راجين أي راجا مكوريش ذرجنس رجين ومن بويا أي راجا بويا أي راجا